किसी के दिल में ऐसे कैसे उतर लोगे तुम किसी का हक खाकर अंदर ही मर लोगे तुम कि किसी के दिल में ऐसे कैसे उतर लोगे तुम किसी का हक खाकर अंदर ही मर लोगे तुम और आगे बढ़ने के लिए मेरा यकीन ही काफी है मुझे घायल करके मेरा क्या कर लोगे तुम